Ha, ha, ha. Run, oh, run. Nice. No, now you where your son gets it from. doido. Tu és maluco. Não faço mais. Uau! Não, não, não, não, não, não, não. You okay?

sexy and I know it. Put that on debit. Thank you. Morgo. careful. <laughs> Woo! Oh! <laughs> Take a hard, swing hard. You did it. I Look at the camera and say I did it.